Kevser Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. Üç ayettir. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hazreti Peygamber'e mahsus bir havuzun da adıdır. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.'' doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir. Hazreti Peygamber'in oğlu Kasım vefat edince, müşriklerden As bin Vail, Hazreti Peygamber hakkında, ''Bırakın şu soyu kesik adamı, ölünce unutulup gidecek.'' demişti. Bunun üzerine bu sure inmiştir.